comodo, eh. È comodissimo. È comodissimo. Davvero? E poi allora fai lo provi. guarda, sempre tenendo il controllo. Scivola, cioè fai come ti massaggi, capito? Tutta la colonna vertebrale. Ti fai come un massaggino Poi quando è eh, ora sono curioso. Ah, Davvero? Allora, Aspetta, aspetta, non ti devi alzare così. ora devi scivolare lentamente. No. Lentamente. No, no, no, no, la schiena la devi appoggiare sempre giù, devi ah, proprio okay, scivolare. Scivoli e vai giù. Allora? Come la senti? Ciao, tre!